بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک ایسا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئی ہوں اور ایسا اسم اعظم میں آپ کو یاد کرواؤں گی کہ ہر دعا آپ کی ایک سیکنڈ سے پہلے قبول ہو جائے گی یہ ایک ایسا اسم ہے یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ مانگ تجھے کیا چاہیے تو ناظرین یہ ایک ایسا عزم اعظم میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے بعد اگر آپ دعا مانگیں گے تو ضرور وہ قبول ہوگی آج یہ اسم اعظم پڑھیں اس کو یاد کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیجئے تو ناظرین ہمارا چینل مون وظائف کو آپ ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے وہ کون سا اس میں اعظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بیان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ میرے سوا کوئی بھی شریک نہیں اس جہاں میں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے وہی ہر چیز کو بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں تو جب ہم وہ اس میں اعظم اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کی ہر قسم کی جائز جو بھی آپ کی حاجت جو بھی آپ کی تمنا ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی تو آپ نے یہ بس چند الفاظ یاد کر لینے ہیں تو بہت ہی آسان سے یہ الفاظ ہیں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کو دہرائیے اور یاد کر لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہوا علا کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہوا علا کل شیئن قدیر ناظرین یہ بہت سے بہت ہی آسان سے الفاظ ہیں بس دو سیکنڈ آپ کے ہوں گے اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو ڈھیروں نیکیاں ڈھیروں ثواب آپ کی ڈھیروں حاجات اللہ تبارک و تعالی برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا تو ناظرین یہ بہت سے بہت ہی آسان سے الفاظ ہیں ان کو یاد کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ جو لوگ اس سے غافل ہیں اس اس میں عزم سے غافل ہیں وہ بھی یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ